Բարև ձեզ։ Եկեք ստեղծենք մի ֆունկցիա, որը վերցնում է մի հատ զանգված, որը որի մեջ կան թվեր, եւ այդ զանգվածի թվերը ամբողջովին գումարում է իրար եւ վերադասնում է իրենց ընդհանուր գումարումը, հա։ Փորձեք, եթե կարող եք ինքնուրույն դա գրել, իսկ հիմա ուրեմն եկեք գրենք միասին։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մենք պետք է ստեղծել ֆունկցիա, չէ՞, function Սենց ենք ստեղծում, չէ, ֆունկցիան։ Այդ ֆունկցիան վերագրում ենք ինչ-որ փոփոխականի մեջ, որին պետք է անուն տալ։ Ինչ անուն։ Դե գումարել sum-ը անգլերեն, հենց որ եկեք sum կոչենք նրան։ Ամ okay։ Հիմա ուրեմն այդ մեր ֆունկցիան պետքա վեցնի զանգված, չէ՞։ Հենց որ մեզ պետքա մի հատ անուն տալ այդ զանգվածին, այդ փոփոխականին, հա, որը որը կընդունի այդ զանգվածը։ Հենց որ եկեք numbers թվեր, հա։ Okay, եւ ուրեմն մենք որպեսի տեստ կկանչենք նրան մի րոպե մի զանգվածով, որի մեջ կա, չգիտեմ, 6, 8, 9 եւ 2։ Ну, ասենք թե։ Գիտեք ինչ, եկեք շատ բարձ, թող լինի 1, 2, 3, հա, որպեսի լինի 6 ու տեսնենք աշխատի թե չէ, հետո թվերը կարող ենք մեծացնենք, երկարացնենք եւ այլն եւ արդեն մեր ֆունկցիան պետքա որ աշխատի։ Okay, ինչպես։ Հիմա մենք չգիտենք քանի անդամ կա numbers-ի մեջ, հա, նենց որ պետքա ցիկլով անցնել վրայով։ Okay, ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք ստեղծենք այդ ցիկլը։ Ուրեմն let i be 0 while i is less than numbers.length i++ i equals i plus 1։ Ահա։ Այսինքն սա ցիկլ է, որը ուրեմն այս i փոփոխականը կսկսի 0-ով, հետո մի-մի հատ կգնա առաջ, միջև այն պահը, երբ որ ինքը հասնի վերջին ինդեքսին, որը ընդհանուր երկարություն մինուս 1 է, չէ, քանի որ երկարությունը վերջին ինդեքսն է պլյուս 1։ Okay։ Ամ լավ։ Հետո, ուրեմն մեզ պետք է ուրեմն ասենք թե մենք վերցեցինք numbers i, չէ՞։ Այս թիվը, որը ասենք առաջին անգամ կլինի 1, հետո 2, հետո 3 Okay, մեկը ունենք։ Հիմա ինչ անենք այդ մեկի հետ։ Դե մենք իրեն պետքա գումարենք ինչ որ մի արժեքին, որպեսզի հաջորդ ցիկլին եւս գումարենք, հաջորդ ցիկլին եւս գումարենք, որպեսզի այդ արժեքը քանի գնա մեծանա։ Okay, նենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ ուրիշ փոփոխական, որը թող լինի result, հա, պատասխան, որը թող սկսի 0-ով, հա, ամենասկզբից իր արժեքը 0 է։ Բայց ամեն անգամ մենք իրեն ավելացնում ենք array-ի այդ պահի արժեքով։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ այս array-ը գա, մտնի ստեղ, մենք սկզբից այս result-ին կավելացնենք այդ 1-ը եւ ինքը կլինի 1։ Հաջորդ ցիկլին այդ 1-ին կգումարեց կգումարենք 2 եւ result-ը կլինի 3։ Հաջորդ ցիկլին այդ 3-ին կգումարանք 3, որը կլինի 6 Եվ հերիքա, հա, չէ, մենք պետքա վերադարձնենք մեր պատասխանը, չէ, հերիք չի, որ մենք ունենք պատասխան, մենք պետք է այդ պատասխանը վերադարձնենք։ Համար գրում ենք return, վերադարձրու, result, okay։ Okay, եկեք ուրեմն ստուգենք սա կաշխատի թե ոչ։ Վեց, Okay, աշխատեց։ Իսկ հիմա եկեք հասկանանք ինչպես նա աշխատեց, okay? Իսկ ամենապարզ ձևը դրա debugger օգտագործելն է իհարկե։ Ուրեմն մտնում ենք մեր debugger-ի մեջ, աշխատացնում ենք։ Okay։ Եկեք ուրեմն մի րոպե, պատոտ, okay։ Ուրեմն որպեսի ֆունկցիայի մեջ մտնենք, մենք պետքա այդ կոճակը սխմենք, չէ՞, այս ներքև կոճակը։ Ուրեմն սխմում ենք, ահա, հիմա տանք մեջը։ Ինչպես տեսնում եք, numbers-ը դա array-ա, որի մեջ կա 1 2 3, չէ՞ okay, հիմա result-ը 0 է, i-ը 0 է։ Okay, ամենասկզբից երկուսն է 0 են։ Իմիջալոց սա մի քիչ բարձրացնեմ։ Ահա, ստեղ կարող եք տեսնել, i-ը 0 է, result-ը 0 է, numbers-ը array-ը, չէ՞։ Okay, հիմա i-ը ավելի քիչ է, քան numbers, numbers.length-ը 3 է։ 3-ը ավելի քիչ է, քան 0-ն, Այսինքն 0-ն ավելի քիչ է, քան 3-ը, ներողություն։ Այո, իհարկե ավելի քիչ է, մտնում ենք ներս։ Եվ ինչ ենք անում։ Result-ը, որը 0 է այս պահին, 0 մենք գումարում ենք numbers i-ի, որը 0 է, չէ, այսինքն առաջին արժեքով, որը 1 է, եւ դա վերագրում ենք result-ի մեջ եւ ահա result-ը դառնում է 1 i-ը 1 հատով ուրեմն կավելացնենք, բուպ, ահա, հիմա i-ը 1 է։ 1 ավելի քիչ է, քան 3։ Այո, մտանք ներս։ Ուրեմն, հիմա result-ը 1-ա, չէ՞։ Դրան մենք ավելացնում ենք, գումարում ենք numbers i-ով, իսկ i-ը քանի որ հիմա 1 է, մենք իրեն ավելացնում ենք ուրեմն 2-ով, չէ՞։ Եկեք տեսնենք, բուպ։ Ահա, result-ը դարավ 3։ Ճիշտ է։ Հետո i-ը մի հատ էլ ենք առաջ տանում, էլի i-ը հիմա 2-ը, որը ավելի քիչ է քան 3, մտանք ներս։ Ամ 3-ին հիմա գումարում ենք numbers i, numbers i-ը 3 է, չէ, i-ը, որը 2 է սպային, այսինքն 0, 1, 2, եկանք ստեղ, ահա, դարավ 6, i-ը մի հատել ենք առաջ շարժում, հիմա դարավ i-ը 3, չէ, 3 ավելի քիչ է, կանց numbers.length, որը 3 է, ոչ, դրա համար, բուպ, դուրս են գալիս while-ից և վերադարձնում ենք result-ը, որը 6 է, Եվ ահա, հիմա այս կապույտ կոճակը, որ սխմեմ, սա նշանակում է արգելակը թող, ոնց որ թող կոդը թող գնա, թող աշխատի։ Սխմում, եկեք սխմենք նրան, բուպ, աշխատեց կոդը եւ մենք ստացանք ուրեմն dialog, որի մեջ կա 6։ Հիմա ինչ է նշանակում, որ ուրեմն եկեք debugger հանենք, որ մենք կարող ենք լիքը ու, ուրիշ խոճուճ թվեր ստեղ ավելացնենք, ինչ որ չգիտեմ բավականին մեծ թիվ կարող ենք ավելացնենք, օրինակ, հա, Եվ սա հիմա եթե ուրեմն աշխատացնենք, ահա, խնդրեմ, ստանում ենք պատասխանը։ Աշխատում է։ Եյ, այդքան բան, շատ հեշտ։ Հույսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։ Հաջողություն։